Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute ganz spontan, auch mit dem Handy aufgenommen. Und zwar wollte ich euch daran teilhaben lassen. Ich war vor kurzem jetzt in der Schweiz bei der lieben Nadja. Liebe Grüße Nadja. Ein kleines Experiment haben wir gemacht und zwar ein Bilderrahmen, der 1,60 Meter auf 1,20 Meter ist, also richtig groß. Habe ich selber auch noch nicht gemacht. Darum sage ich auch ein kleines Experiment. Merlin geht auch gerade, ihm ist langweilig. Im Hintergrund seht ihr, ich bearbeite gerade noch das Video für euch. Und dann lasst uns mal gespannt sein, wie es funktioniert hat. Dann wünsche ich euch viel Spaß und macht's gut, bis gleich. Thank you. Thank you.